Bang. Ah, ini apa polis ke? Ah, ye. Ah. Tolong mah, tolong mah. Abang duduk atas bot. Ah, duduk duduk. Ah. Cik baiklah abang terima panggilan saya, mesej saya ah. tu. Ah, <laughs> saya baru Sa nak pergi uh, eh, temenung tapi abang dah mesej saya kebetulan ada kat area sini. Saya terkejut lah tiba-tiba. Oh, bot tak, tak boleh start. Eh? Abang ada dengar cerita penuh ni abang polis. Ha. Ha, cerita dia macam gini. Saya ni baru datang. Okey. Ha. Lepas tu saya nak belajar mancing kan. Hmm. Lepas tu ada dua orang ni kan. Dia, dia, dia kata boleh lah join sekali naik boat. Sebab dia kata boleh bagi pinjam boat sekali, pancing sekali kan. Hmm. Ha, tu saya ikut lah dia orang. Sampailah sini. Mancing-mancing dalam 10 minit tu. Lepas tu, apa? Tiba-tiba enjin ni rosak. Oh, enjin rosak. Lepas tu dua, Jadi... dua orang tu, Dah lah enjin rosak Lepas tu dia tinggalkan saya Oh Lepas tu abang tahu tak Lepas dia tinggal Sebelum dia tinggalkan saya Dia kata nanti Umpan saya dah nak habis Lepas tu dia kata dia nak beli umpan Lepas tu saya bagilah dia RM300,000 Sekali lesak macam tu je Dah lah RM300,000 tu orang bagi kat saya bang semalam Oh Sedih betul jadi kena scam ah. Ah kena scam satu lepas tu kena tinggal tengah laut. Sedih tak cerita saya? sedih-sedih. Eh, sedih. juga. So, macam mana? Abang sebagai apa pegawai polis macam nak tolong kalau orang macam ni? Uh, abang kena buat report. Oh, kena buat report eh? Polis. Ah, uh, kita akan ambil keterangan apa semua. Nanti uh, ni lah atas kesalahan scam. Saya nama pun tak nampak dia orang. Dia orang laju betul sebab saya kan baru main. Saya tak tahu macam mana nak nak tengok nama oh. ke. Tak sempat tanya pun. Tahu-tahu lesak bang 10 minit je mancing. Ni apa polis tadi eh? Saya tak biasa betul tak pakai <laughs> tak pakai uniform ni. Ingat gangster uh, mana? Bukan bukan. Saya nak uh, ni dah nak tamat bertugas. Tak oh, kebetulan nampak Nak, nak pencen ke? Uh, bukan. Saya nak berehat. Oh, nak berehat. Ingat ya, nak uh. pencen dah muda betul pencen. Ah, uh, lama fikir polis. Ya, macam tu. Saya ah, takut. Uh, saya ganti duit abang yang hilang tu. Uish. Abang patut satu ibu abang. Abang kaya kan? Satu ibu eh Oh boleh abang, boleh abang tolong ah. Saya saya kena scam sedih ah, tu. Ya. <laughs> Ah, terima kasih abang polis. Abang polis, kalau tak sudi, eh tak sudi. Kalau sudi boleh bagi tahu nama. Saya. Ah, sebab nanti saya boleh kalau jumpa polis lain, saya tanya, "Oh, ni bagus ni pegawai ni." Ah. Oi, tak apalah bang. Biar saya undercover lah bang. Oh, saya... undercover. Okey, okey, okey. Ah. Patutlah ah. abang. Patutlah abang pakai baju macam gini eh. Ah, saya oh, Sini banyak biasa. banyak orang scammer. Eh, uh, tak saya bahagian unit uh, ah, MPV lah. Apa tu bang? MPV? Ah, uh, ah, unit apa tu cakap uh, jalan. Oh, tapi MPV tu apa maksud dia? M tu apa? MPV. Kereta-kereta. Yang kereta tu. Unit MPV. Oh, yang kereta. Oh, yang kereta untuk family tu yang besar tu eh. Okey, okey, okey. Ah. Faham, faham, faham. Okey, tak apalah bang. Saya ni mengganggu ni. Ha. Ha, kalau ada risk apa ke, ha, yang tu saya turun lah. Oh, race eh? okay okay ha. okey. Okay. Ha, tak apalah, saya ni mengganggu kot kan. Sebab ha, saya pun abang. lapar ni. Abang nak suruh saya hantar kat mana-mana? Uh, okay, saya nak tanya uh, apa ni? Kalau kita nak beli umpan, tadi saya dengar-dengar yang yang scam saya tadi tu dia baik juga. Dia bagi tahu nak beli umpan ada tempat ba baik, murah. Kat mana tu bang? Baik. Oh, jom jom jom saya bawa eh, Saya tak tahu baik. kat mana tu. Jom jom apa ikut saya. Boleh ke ni? Bukan tadi kata nak boleh. pencen apa? Eh, bukan pencen. Bukan pencen. <laughs>